ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಗೈಸ್ ಮೊದಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ first name last name what is your full name enter your first name and then your surname next ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಕಿ What's your date of birth? Choose your date of birth. You can always make this private later. Next ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ Choose ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ click Enter ಮಾಡಿ your mobile number here Number. on which you can be contacted. You can hide your number next time login ಆಗುವಾಗ ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಂಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಇರಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲೆ select email address or mobile number enter the code from on this screen to confirm your account if you did not receive the code you can select the option for that And we will send you the code again. You can also change your ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು simple friends thanks for watching ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲೋ ಕೊಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊಡಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು depends thanks for watching jai hind vande